всі області. नहीं इसको बेकार है Thank москалів з козаками. І ми шановні остались там. Не, ну, мы же не ну что, вы самогонные или что? помочь! Помочь надо! Санитарка! Закрала.